webale nnyo mukwano gwange okutambulanga ne kso oluba lutimbe lwawaaka mutusinzire okubanga tukutunuliza eh, ensonga mu bunene bwazo nga bwe zifaanana twolekedde nno eggwanga lya isirayiri ah, tumale okulaba ennumba ezongedde okubanga zibakolebwako nga si nnumba za mizinga bino si bikompola wabula basajja ba hackers abakkakkana wansi ku kyuma kyekalimagezi ne batuuka okubanga bayingirira systems ez'eggwanga eh, erya isirayiri abasajja bakulugezaako oku kubanga babalaga nti mutujjojjobya naye naffe katubajjojjobye ah, munaatuuka okubanga mukijjamu enjawulo awo nno wetuli era katugezeeko okubanga mukadde kano tulumba okulaba ensonga nga bwe zifaanana ah, tofilosofa musajja wa kabaka omukolosofa ogamba otya mu ggwanga lya amerika namuwa usharifa tiimu yonna eri mu mawanga g'abasohaba mwenna ah, mbaniriza nnyo ogamba otya bwana isa kavuma isa kalodo oyo munnamasaka nammwe abaliko mu mawanga mu south africa twaha magambo tiimu yonna abali oludda olwo bannange mbalamusizza kakati esperano eh, pepe gyoli mukama wange ne nathani lugobe wakibanga kyekyo ne katonda pawulo katonda pawulo ndabira sitaani ku mbalaasi tokumawo ondabire kabona maanyi ga jembe agamba atya ah, kakati nno twolekedde mu ggwanga erya isirairi we butuukidde ku ddakiika eno abasajja nga bakyali mu lutalo olw'amaanyi ddala bagezaako okubanga bwe batyonno mukwano gwange ah, bawenja mu kyuma kikalimagezi okusobola okubanga boggwa mu buufu ani ah, oyo agezaako okubanga abakyankalanya ani ah, agezaako okubanga anyiyiriza abasajja ab'eggwanga lya isirairi kibakuba wala okulaba nti ku tekinologi yenna isirairi gwerina naye erwana nnyo okuprotectinga sisitemu zezaayo abasajja bazipenetratinga ne basobola okubanga bwe batyonno babaako takisi ze bakola ku byuma byabwe olwaleero njagala nkutegeeza waliwo radio station munda mu ggwanga lya isirairi newabawo ne software ya kampany bino ebibiri tebibadde kyekimu olwaleero era nga ennumba abasajja bakulu bano abasobodde okuba nga mukwano gwange bazikola ah, bakikoze na mutima ne bagamba nti bano abasajja naffe tulina kati okubalaga nti tunyiigako era eno radio station etuusa ekiseera nga tekyaweereza lwaki ng'abasajja bagikuttemu naye nga jjukira nti abagikutte ttemu ah, basinzira mu mawanga ge tutamanyi obulumbaganyi bwe twasembyeyo okulaba obwa saiba ataka bwavudde mu ggwanga lya sudaani ah, kubanga abamu ku balwanyi abeeyita bamujahidiini naye ngawo beeyambisa kyuma kikalimagezi baagambye nti ffe tusinzira kati mu sudaani okugezaako okubanga lwakiri ah, twagala okubanga tukosa abaisirairi nga tubabonereza nabo olw'okuvangayo eh, ne bakijjanya abaganda baffe ab'eggwanga erya palesitayini kati radio station wamu ne software ya kampa ebifaanani ebirumbiddwa olwaleero munda mu ggwanga erya isirairi ah, bo bennyini batubulidde abayudaaya mu kibuga tel aviv ah, yes wea under cyber attack by unidentified haka groups waliwo ebibinja ebitannamanyika ebituuse okubanga bitukolamu omulimu guno ebyobulumbaganye guno mulundi mulala nkugambye nti mu nnumba endala ezikoleddwa gavumenti yeggwanga lino erya isirairi abasajja nga bagezaako okubanga bo bati mukwano gwange ah, bajeyingamu amawulire mu isirairi galipotinga uh, the attacker targeted the hebrew language radio 103 fm ye radio eyo ekozesa lulimi lo hebrew uh, bwebanga eweereza bannansi e, neebeera 13 fama uh, bwetyo neyerumbiddwa wamu ne webusaiti eyaba checkpoint software technologies limited abo bonna bali mu nsi eya isirairi bwe batyo no munnange gye balumbiddwa enonno gye twogerako checkpoint software technologies limited erimu abasajja bannannyini ssente okuli abamerika n'abayudaaya bwe batyo nga bebagezaako okuprovidinga software ne combined hardware munnange ebya software uh, ebyamakampuni ag'enjawulo naddala uh, mu nsonga ya cyber security bino njagala nkutegeeze nti webijjidde ebyokulumbagana amakampuni gano ag'eggwanga lya isirairi nga wakayita olunaku olumu lwokka nga israel aerospace industries nga balumbiddwa israel wepon industries nabo nga balumbiddwa rafael advanced defense systems limited nabo nga balumbiddwa okukogatta aba evgillo limited abonno be badevelopinga n'okudelivalinga emergency mass notification wonna munda mu ggwanga eryo erya isirairi kaakati abasajja bakulu bano bagamba <clears throat> nti tebasobola kutuula ne balatta wabula okujjawo kati okutandika okukola omuyiggo babeere nga bazuula abasajja bakulu oba abakyala bonna abayinza okuba nga be battanudde obudde buno okukola ennumba zino ez'omutawaana naye nga buli obulumbaganyi bwo bwe twalabirwa kiri okusookera ddala obwo bwakoleddwa bannaffe abeewadde n'erinnya beetuumye anonymus sudani nti ffe tuli ba anonymus sudani abootojja kumanya linnya naye nga tuli be sudani nga kyekibinja ekyo ekyakoze obulumbaganye abasajja ku mulundi ogwo batugamba nti balumbye websites ez'ebitongole bya isirairi ebyenjawulo era ne babireka dawuni nga tewali kyonna kitambula yadde oluvannyuma abasajja basobodde okulestowaringa embeera ah, mu ggwanga erya isirairi electric attak batuguuliddeko ah, naye nayo yalabiddwako era ne batugamba nti ah, byonna zezimu ku nteekateeka namutayiika abasajja b'eggwanga erya isirairi zebalina okubanga bwe batyo nno basasulira wabula mu kaseera kano wavuddeyo eri ekibinja ekirala ekigambye nti aa ah, ah, ekikwatagana ennomba zino ffe kafuuse kazannyo eri isirairi wilshoyumo tugenda kubalagako bulaza ate ebirala israel we are still playing with you mukimanye bayudaaya mmwe tukyazannya nammwe mwe mukimanye nti wano tuli mu kazannyo era tugenda kwongera okubanga lwakiri tuzannyako munda mmwe uh, soon youll be without the internet gye bujja mukimanye mm, tujja kubajjako ne internet we are working to down the internet in israel like electricity ey eh, byonna tugenda bibajjako kati nakugamba ekyo kibayita tekinologi w'ensi tekinologi gye yeeyongera okubanga bwati akula obulamu bwonna ne butandika okubanga kugamba butambulira ku tekinologi munnange bujja kukyolunaku lumu one time ensi eh, ojja kutuuka okulaba bwekaabamu maziga oba myaka kumi maaso oba myaka musanvu oba myaka ebiri naye nkugambye nti mungu baaliwo obulamu mujja kirabako kubanga nkubuulidde nti obulamu bwonna kati butandise kutambulira naddala ku sisitimu ze ziri digital nti tugenda mu myaka weesange ngaemmotoka lwaki nkyetaaga driver nga weetaaga just kyuma kikalimagezi bwe bityo naye nkugambye nti olunaku bwe lulikya nekibeera nga tekinologi oyo afunyemu obuzibu nga olaba bano bahakazi ojja kulaba emmoto emmotoka nga buli emu eyimirira mu kkubo weeri nga tesobola kuseguka eh, zeetomera zeetomere lwaki kubanga tewaliiwo mulimu gukolebwa manuale nga buli kimu kiri mu ngeri ya digito mulembe gwegwo kale nga tweyambisa tekinologi kati ne bana abasajja ab'eggwanga erya isirairi byebizibu nno bye batandisa okubanga bafuna era nga mbulumbaganya obwasembyeyo ne butuusibwa ku masannyalaze aga isirairi baatubulidde ebizibu bye bwalese 1 the power cut caused traffic jams in tel aviv while also affecting the necessity and the regimes ministries nti okutulako amasanyalaze aga israeli sigamba nti ekitongole kigajjeeko naye bahakazi nga bebagayingiridde ebyo nno ojja tuuka okuba nga weebuuza nga kijja kitya naawe aa ah, ah, gwanti okyali ku mulembe guli ogwa analogo ah, gye tubadde nga mukwano gwange tuba n'amasanyalaze noba ne meta bokisi abasajja ne bajja ne bagisaanukula ne bagibikula ne balaba ne babala bwebityo n'oteekako n'akakufulu kubanga ezimu zibadde zibbibwa si zezo meta bokisi badde bazibba ayinosaako ekufulu aa kati tuba nayaka tuba nayaka bintu biri digito weebanja wekka kati gana amawanga agaakula ng'abayudaaya abo ebyabo biri kugamba ku ddaala ddala kati kyebakugamba nti omusajja ayingirira embeera eyo eri digito era eba tyebaggyeeko amasannyalaze aga isirairi nekitondawo jamu mu kibuga tel aviv neseti lwe lukiiko olukulu olweggwanga lya isirairi ye palamenti yaabwe nayo nezikira ebitongole ebya gavumenti ya isirairi byonna ne bituuka okuba nga mukwano gwange eh, bitandika okuba nga bikaaba amaziga eh, kati nno waliwo ate ebitongole ebirala ebyabahakazi nabyo nga bibinja waliwo kibayita ekyaba sharp boys bano ba sharp boys nabo bavuddeyo baati lwabadde lunaku mukwano gwange lwakusatu wiikendi gye twakubye emabega ne batajeti nga atted institutions ne batuuka okubba data owaba users emitwalo amakumi ataano era oluvannyuma ba sharp boys ne bavayo ne baclaiminga nti we have obtained the personal information of israelis tumaze okuba nga tufuna byonna ebikwata ku bayudaaya Libya, including identification documents of people who served the military and the police forces of the regime. Abakwasa amateeka, bitongole bya poliisi, bitongole bya majja g'eggwanga lya Isirayiri byonna kati ababedde ababiduumira tubayinako bwino. Kakati waliwo ekibinja kyabahackers bo nga ba indonesia nabo webatyo webakola obulumbaganyi yali massive cyber attack ah, naye nga bagikola ku webusite za isirairi era sabiti eri gyetwakubye emabega era nga bo bano zebalumba ah, kwalikeza ministry of foreign affairs ministry of education ah, ministry of health so mu bufunze kimanye nti omuyudaaya bino byakola bannaffe abeggwanga erya palestine ayongedde kati okubanga ye mwennyini kwegamba ali mu kuattract fighting enemies nti okubanga n'abasudaani bakulumba aba indonesia bakulumba aba irani bakulumba ba hizbullah bakulumba n'abalala n'abalala n'abalala wewaawo abayudaaya balina tekinologi ng'amawanga amalala okusobola okwetakkuluzaako obulumbaganyi buno naye wootuukira okuba nga obwetakkuluzaako nga bukukosezza nnyo nga bukwafekitinze kinene nnyo nnyo ate oyinza kuba nga osigala kyekimu abamawulire aba jerusalem post balipooti nze ekibinja ekyeyita vulseketi team ekyo eh, nakyo kyabahakaze eh, bakiyita vilseke team eh, bano nabo ngaennaku z'omwezi 1mu7anvu omwezi gutwakubye emabega ogwokuna basobola to break into the websites of the israeli ministries nabo bazingira ne bazituukamu bwe mm, wamu ne israeli police bas and training companies nazo ne batuuka okubanga munywanyi bazikosa nnyo akati mukubanga balumba baasi zino kubajjaku ebuza nti ah, abahakazi balumba baasi nezikola ziti neziba nga tezikyatambula oba zisobola okuba nga tezitambula lwa nsonga abantu abatambulira mu baasi enjagala nkubuulire muwanga agagakula ne wano kati kyatandise ah, nti tusaza tiketi naye nga tiketi si yakuwaayo kugamba ah, kugamba nti oli awandiike tiwali budde kyuma kyekibi purosesi nga bino byonna nti nakirabyekuluddawa wano gye bayita entebe expressi weeyo twagiba kubaddeko era juzi wana naye nedduka okubeerawo okumala eddakiika ezaawe zembunga ebyuma byekyanze ebyuma nga byekyanze jjukira nti kino ekyuma ekiggala ekkubo kitambulira ku kompyuta e, nti bwekimala okuba nti gusasudde oli anyigabanyizi wali pesa ekyuma nga kiggula kati bwabanga kyekyanze nga ne bwanyiga epesa teriyo kwonna kavaayo ojja kwesanga mukwano gwange nti obulamu olwo bugenda kubanga buzikira kyekugambye nti tekinologi ayina ebirungi bye yadde n'ebisomozo ah, nabyo bingi mukwano gwange ebijja ne tekinologi kale yo isirairi bwetyo mukwano gwange bwetuusa olunaku olwaleero wakati mu kusomozebwa okw'amaanyi abasajja akubongedde ah, okubanga lwakiri mukwano gwange ah, bagituusaako naye nga nkwebazizza okubanga bwoti okyali mulabe mulungi walutimbe lwa kso webala okutambulanga mukwano gwange naffe tujja kutandikira awo mukama katonda akuume uh,